Hey salut, <clears throat> c'est toi 59 je on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'on a Grosse explosif, ok. Bon du coup, euh, bah bien évidemment, salut à tous, c'est toi 59 J'espère vraiment, vraiment que vous allez bien les gars. Parce que aujourd'hui, on est sur Fortnite. Voilà, j'ai le de combat, de combat pas les un truc que j'ai acheté avec les bugs qui n'est plus disponible, je pense. On voir. Moi j'adore par contre le skin le euh, Bon sinon je ferai en que les vidéos vous plaisent. Bon maintenant on va faire deux vidéos par jour. Voilà les boys. Voilà. pour ceux qui se demanderaient, on est sur le mode... le euh, explosif. Donc on a que des, trucs euh, qui explosent. Oula Du coup, let's go. On arrive Magnifique parapluie, on pourrait. bug Ça bug, ça bug, ça bug. Ça bug. Ça bug, ça... Oh, oh, oh, ça bug. Ça... Oh, oh, oh, oh. <laughs> Oh, pas de Il vas-y, je rigole Regarde-moi, c'est ça Oh my god Les ce On va quitter Non, on va quitter du coup Oh non. Oh. Ah, c'est bon. Euh, du coup, <laughs> on va maintenant aller sur Parallel Legends. Désolé. C'est pas coup, on va arriver sur Rogue Legends. Et là, il y a beaucoup... Ah oui, c'est vrai J'ai pas pu le faire avec vous. Voilà, on a eu le dragon euh, on Fire. Les gars, par contre, je vais juste mettre le genre anglais. Parce que j'en... Voilà. Euh, anglais, anglais, anglais. Et Oh, l'anglais Fou. Hein. Ah voilà, anglais. Voilà, Installing data. Alors moi je préfère en anglais. Du coup, un jour 12 heures. Ok. Ok d'accord, ok d'accord. Hop, hop, hop, hop. Bon, sinon, voilà je, sais pas. Euh, dites-moi si vous jouez à Dragon Mania Legends. Ce sera assez curieux de savoir la réponse. Bon, alors, du coup, hop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire euh, Par contre, euh, bientôt, je vais pouvoir m'acheter un figurine beaucoup de train de maîtriser. Voilà, quoi, je vous ferai un unboxing parce que bon c'est cool de faire les unboxings. Ok, donc Torpille est fini aussi. Hop, ça, je, je l'ai vu en même temps que hein, je vous le dis. On va dire... Ok, on peut placer... En tout cas, c'est un épine qui on pourrait dégager. On va placer... Euh, ben... Voilà, pour On voit pas le fil. Voilà, si On tout tout prendre. Bien évidemment, bah, c'est le dragon place. pour Alors, qu'il est pas mal. Et les gars, je vous donnerai mon code sur Twitter et Cool, il est trop cute. On le grand, grand. c'est déjà pas mal. Du coup, on va aller... Hein. on va aller tester en mode normal. Bon, là, voilà, en fait Vous voyez, j'ai un peu de campagne. Voilà, c'est large. Voilà, ça va être des niveaux 15 ans. Hein. C'est pas vraiment la même chose. là j'ai une chaise, c'est pas une chaise de gamer du tout, hein. <laughs> c'est une chaise tout pourrie tu vois. alors du coup, du coup, du coup, il est où cherche si bah, du coup c'est un petit il est là. Euh, du plus le pour finir à pas très haut level non plus, un peu comme... Donc là, alors, qu'est-ce qu'il donne Bon, va. Tiens, il frappe. Les gars, frappe fort, hein. mal, voilà, 2000 dégâts. Euh. Ah lui aussi. Il avait pas ça, Théo. Pété. Donc on va... Et là, il y en a qui vont se tuer. Ouais, y c'est un boss, euh, voilà, tu bon, un gros boost de force en gros. Bon alors du coup je pense peut-être un petit Ok du coup let's go Oh pas mal en vrai, chêne il est bien c'est dans la hiérarchie divine. <coughs> Ah, ah. ah. bon là on va faire. Ah, Donc là c'est là Allez rate. nous a tué. nous a tué. Donc aujourd'hui. Go Combien Un jour, deux heures. Il est trop cute les gars. Oh putain Oui c'est un jour, deux heures. Wow un les gars. Ça me fait vraiment plaisir. Euh... Je même plus le numéro l'épisode, on s'en fout. Peu importe. Et qu'est-ce que j'ai eu Bah, bizarrement, mais j'ai eu quoi Et eh ben, un truc de puisque j'ai eu le dragon. Du coup, bon, sinon les gars, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo pour qu'on se retrouve dans une nouvelle tout simplement. Et les lives arrivent bientôt sur les chaînes. Bon, sinon likez, partagez, commentez et abonnez-vous. Twitter en description, Facebook en description. Tchuss